rendez moi ça, c'est pire qu'une dictature, vous nous obligez à fermer notre gueule Ce qu'il raconte à la télé, euh, c'est des conneries.